Lovely. står lige der, Rasmus. Lige derude for den år. Hvad så? Ja, den er flot. Og den er fed. Ja. Den står lige. Prøv lige at gå ud, og så fisk Henrik der, Rasmus. Jeg fisker med en øh, sunker. Sådan en... Øh, hvordan fanden fungerer den? Men den kan de, jeg tror også godt, de vil tage. Hvad sagde jeg? Ah. <laughs> Og den låser der, det var sådan, ja. Det er jo lavt, det her, det. Ja, 7, 7, 48. Den er sat mig under fed, der. en Rasmus. De står altså derinde. <laughs> Det er åbenbart lige en sted, at de godt kan lide jo ikke? Det er jo så også derfor, at vi så, de sprang på den anden side. jeg tog, jeg tog dem bare langsomt ind, sådan her. Men nu er det så også fordi, det er en sunker. Det kommer meget an på, hvad det er, du går med jo. Ja, en disk. Ja, Ja. Du har sikkert båden nat på endnu. det får nogle flyveture. Ja. Nej, jeg havde åben to, tre. Så. Nu har jeg så hugget igen. <laughs>

godt nok, jeg lige tog en tur derhen. Men så har vi sgu fisket. Vi har sgu vi har fisket der, hvis det var. Jeg tror, den er større. Jeg lige ved, tror, den er større. faktisk også skal prøve på sådan en øh, sunker. Så lige til... Øh, <laughs> Det er sgu da fisk, der trækker med afsted. bare gå længere ind, Rasmus. Ja. Ah, du er ikke helt klar endnu, kan jeg sige. Jeg er ikke helt klar endnu. Til net. Men jeg er i hvert fald mindst lige så stor. Hvis ikke den er større. Det var jo fandme, den kan blive træt. que Ei! Olha, deixa eu Oh, we got there, thank the best. <laughs> Long, Longo.